ऑर्केस्ट्रा बजा oh आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़

तुषार कपूर की आवाज में आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़ आवाज अठासी चौहत्तर बावन अट्ठानवे तिहत्तर